Laggiù. Controlliamo se la mamma è sveglia. No, mamma non c'è. Dobbiamo trovare gli ingredienti slime che la mamma Chucky ha nascosto. Uno dei due deve distrarre Chucky, così l'altro deve cercare gli ingredienti slime. Ok, io richiamo Chucky. Chucky! Chucky! Blue! Mamma mia amici, la mamma mi è data e se prende la Vanessa devo andare ad aiutarla hai trovato anche la ciotola! Adesso però dobbiamo andare a controllare cosa sta facendo. Cosa Ani, attenta! Ani, scappami, Ani! Uh, meno male, hai trovato anche la spatola, brava! Mm. Adesso c'è Chucky in cucina, come facciamo? Dobbiamo di nuovo distrarlo. Adesso lo faccio io. Chucky! Quella è mia! Oh oh. No. Aiuto, devo scappare. Scappa, scappa, scappa! facendo ginnastica. <laughs> Anastasia, muoviamoci. Allora, iniziamo con la colla. Che bel colore che ascende. È vero. Come piace alla nostra mamma, che la nostra mamma adesso è diventata Chucky. Uh. Fai pane? Il carbonato, vero? Eh, lo metto io, non tu. È duro, troppo duro lo metto io e non tu. Ok. ok, adesso mettiamo il liquido. Ok ragazzi, lo slime è pronto. Andiamo adesso a vedere se la mamma è tornata in sé. amore, sto bene, tu come stai? Bene. Oh, amore mio. Stavo stesse facendo la nanna. E tu cosa facevi? Io stavo facendo delle pulizie, un pochino di mal di testa in effetti, eh, però adesso mi passerà. Mm. Mamma, stai bene? Sì, amore, sto bene, ma perché continuate a chiedermi se sto bene? Sto bene, ho solo un po' di mal di testa, ma adesso passerà. Ah, no, niente. Ma, ok. Se il video vi è questo iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!